નમસ્કાર શ્રી મહાકાડી ગૌશાળા ટ્રસ્ટ આદરી અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ દિનવારસી ગાયોને નિભાવ કરવાનો છે સાચવવાનો તથા લુલી લંગડી બીમાર ગાયોને સારવાર કરવાનો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અમારે આદરી મુકામે આ સંસ્થા લગભગ બે હજારથી એટલે કે બાવીસ વર્ષથી કાર્યરત છે ત્યારે એમાં ગામના પૂરા સહયોગથી તમામ યુવાન કાર્યકરોના સહકારથી સારી રીતે સંસ્થા ચાલે છે અને યુવાનો દ્વારા બીમાર ગાયોની સારવાર કરવામાં પણ આવે છે અને આદરી ગામ દ્વારા સંપૂર્ણ સહયોગ સાથે સારી રીતે ચાલે છે એમાં આજે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલનો જે સહયોગથી કે જે આજુબાજુની ગૌશાળાઓને પ્રોત્સાહિત થાય અને એમનો વ્યાપ વધે તે હેતુથી એને હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે તો આવા સારા કાર્યોમાં સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલનો જે સહયોગ છે એ ખરેખર સરાહનીય છે અને આ ગૌશાળા અને ગૌવંશને નિભાવવા માટે એની સારા ઓલાદોના ઉદ્દેશથી આપ સર્વે માણસોનો સહયોગ મળતો રહે એવા હેતુથી આજે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા જે કામ કરી રહી છે તે ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે